Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sekarang berada di Jalan Tentara Pelajar di sebelah gedung Kompas. Yuk, mari kita ikut yuk perjalanan nih. Kita vlog santuy aja lah, santai aja loh ke arah Pulau Gadung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat sampai tujuan untuk lalu lintasnya di jalan tentara pelajar ini ya terlihat ya eh, rame nih baik KR2 ataupun KR4 nah sebelah kiri saya ini eh, gedung ini ya menara kompas di depan terdapat ya stasiun Palmerah kalau belok kiri ini ke pasar ya pasar Palmera Jakarta kalau jalanan kosong sedikit sudah kubat kubut kubat kebut nah ini stasiun Palmera ya guys ini lalui dengan busway banyak ya ojek ojek online ataupun ojek biasa masih ada di sini ini kalau pagi di sini macet banget. Ada pusat untuk beribadah atau masjid. Gimana sih? Ini jalan eh, arah ya, arah mau ke kota atau ke Tanah Abang, ke Tomang, bisa ke Grogol. sana di depan ya ada jalan nih ya belok belok kiri ini ke arah Grogol sahabatku ya atau Tomang ya atau ke Ancol kita lurus ke arah Tanah Abang Nah di depan terdapat ya rel rel kereta juga terdapat tuh ya gedung BNI ya tinggi sekali tuh keretanya kereta dari Rangkas Bitung menuju ke Tanah Abang dari Tanah Abang menuju Parung Panjang Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Go, go, go, go. Cus, cus, cus, cus. ya kaki kuk kaki kuk Nah ini jalan penjernihan sahabat-sahabatku ya Sebelah kanan gedung BNI Sebelah kiri ini uh, pusat pengrajin ya Pengrajin kaca Ataupun mebel-mebel ya Ini pusat UKM uh, eh, DKI ya terlihat dari sebelah ya jalan tuh dari arah sebelah saya eh, terlihat ya padat merayap karena mereka arah pulang bekerja mereka pulang ya saya berangkat bekerja dan di sini hati-hati juga jalannya agak bergelombang Nah, di sini terdapat ya tempat pengisian bahan bakar atau Pertamina. Terdapat juga ya perkantoran, ada gedung pajak juga. Kantor pajak ya sebelah kiri ini kantor pajak terdapat juga ya perkantoran swasta ataupun ada gereja dan sebelah kiri ini uh, rumah susun tanah abang nih di sini ada pusat kuliner ya sebelah kiri saya uh, ya sering ramai banget ramai ramai ramai ada yang beli pakai mobil ya motor ini Polsek Metro Tanah Abang sebelah kiri saya. Masih lurus, ya, hati-hati ya, ya. Jalanannya agak gelap. Oh, di depan ya, di depan itu uh, ini karet ya. Karet bipak ya, perempuan karet bipak. Sebelah kanannya kuburan karet Beginilah Jakarta Sebelah kiri kantor PDAM Sepertinya, sepertinya sepertinya panjang nih ya macet melatih kesabaran begitu juga subscribe kita naik turun naik turun di depan itu kan perempatan kalau belok kiri itu ke Tanah Abang ya ke Tanah Abang ataupun ke Cideng ataupun ke Monas bisa Wih. kalau lurus ke masih ke Manggarai kalau kanan itu ke Kuningan atau cawang atau pancoran slow slow slow nyeruduk nyeruduk mulu motor gak tahu macet biasa jalanannya beginilah nah kita lah arah lurus ya nah di sini juga hati-hati iya ya, jalanannya agak mengecil di sini ya di sebelah kanan ini eh, apa Tel Casa Domai Domai Domai iya dan sebelah kanannya eh, Hotel Sangrila ada eh penerangannya ya penerangannya kurang gelap kurang terang terlihat padat merayap baik KR2 ataupun KR4 ini slow eh slow slow jalannya ya seruduk seruduk mulu terowongan Tosari ya di atas itu ya Jalan Jenderal Sudirman Oh lala, oh lala, lala. Beginilah Jakarta Kalau nggak macet bukan Jakarta Apalagi di depannya cewek susah mau ngebutnya halte busway Tosari sahabat-sahabatku ya Oh ini jalan ini parah macet ya sampai ujung ini macetnya jam-jam seperti ini kita ke hulu Berenang kita ke tepian Bersakit-sakit dahulu Senang pun tak datang Malam mati di kemudian Ya, baik uh, jalan busway, jalan biasa juga. Macet, cet, cet, cet, cet, cet. Ini hati-hati ya untuk penerangannya ya kurang terang, agak ngeri. Ya mungkin untuk kedepannya penerangannya ya lebih diterangkan lagi ya. kadang ada belokan ya, belokan ke arah Jalan Rasuna Said ya. Ini kalau belok kiri ke Taman Suropati atau Menteng, kita lurus ke Tebet atau Manggarai ya. Jam-jam seperti ini, waduh, wah ampun dah. Tangan sampai pegel. jadi <clears throat> ya, intinya sebetulnya ya jalanannya kurang ya kurang lebar sedikit dan banyak lampu merah di sini kalau belok kanan ke Guntur iya lurus Matraman kiri menteng menteng 4 KR2 Iya, baik KR2 ataupun KR4-nya padat merayap, padat merayap. Iya. Allah, depan lagi gangguan. Hihi. Iya. Jelas di sini jalannya agak bergelombang sahabat-sahabatku ya. Nih eh, jalan Manggarai sahabatku. Nah, iya kalau belok kiri ini ke Menteng ataupun ke Tugu Monas ya kalau ke kanan Menteng Wadas lurus ya Manggarai Saharjo. sini ya lampu merah top ngeri ya. terlihat tuh ya aduh aduh aduh aduh, aduh. padat padat padat merayap naik pesawat terbang kali ya <laughs> karena jam-jam pada pulang kerja ini arah ke Cakung Bekasi pada lewat sini apa ke Pulau Gadung karena yang kerja banyak ya dari Kuningan ataupun dari Jalan Sudirman Jenderal Sudirman Aduh, ada yang main itu antar ngeri, bahaya jalur sini. Hati-hati juga HP ataupun tab nih, jangan terlalu di umbar bahaya. Jakarta jangan terlalu banyak gaya, jangan mengundang ya, jangan mengundang kejahatan tas juga nih yang di depan saya kalau bisa tasnya ke depanin. Tralala trilili Tralala Ya halte Transjakarta Pasar Rumput Iya sini juga penerangannya kurang ya sahabat-sahabatku ya sini jalur-jalur ini juga ya dibilang aman sih ya nggak aman juga kalau malam sendirian mah ya ngeri-ngeri juga hati-hati Ya ya ya ya ya Begitulah Kita harus slow Ya Kasih jalan motor dikit Yang punya-punya mobil Kasihan pada mau lewat juga motor juga perbatasan nih pusat sama selatan ya Jakarta pusat sama Jakarta Selatan ya kalau di Jakarta mendingan motor yang kecil <clears throat> motor gede-gede susah kalau macet lebih capek ya. Jakarta kalau bisa punya dua apa tiga khusus motor gede buat jalan-jalan buat santai buat sehari-hari yang motor biasa aja motor kecil metik ataupun motor bebek buat asal jalan asal jalan buat jalan kadang-kadang nggak asing ya di Jakarta maksudnya motornya pada buluk-buluk pada jelek jarang dimandain karena seperti inilah mungkin sudah capek di jalanan ya bekerja jarang jarang ya jarang yang bersih kecuali ya motornya baru baru sebulan udah asal jalan doang kalau di Jakarta tidak perlu banyak gaya tidak perlu gengsi nggak makan Jakarta coy ya ini sebelah kanan uh, stasiun Manggarai nah kita ini nah, hati-hati juga jalanan sini iya oke lanjut Charles Jos ingin ngopi juga nih aduh ini kita menuju ke arah arah bukan arah arah jalan tambak sahabat-sahabatku iya sebelah kiri ada rumah sakit anak eh, tambak dan di sebelahnya sebelah kiri sebelahnya ada eh, makanan Arab ya restoran Arab iya aduh aduh aduh aduh ada juga Indomaret ya di sini juga masih ada perumahan ya rumah-rumah rumah-rumah rumah penduduk di sebelah kanan saya ya terdapat juga ya makanan siap saji iya McD ataupun di sebelah kirinya terdapat pegadaian aduh yang di depan padahal jalanan kosong suwe amat Iya, sebelah kirinya ada bengkel motor. Iya, kita masih lurus. Kalau belok kiri ke jalan proklamasi iya ini kita mau ke arah arah arah arah arah Pulau Gadung ya sini pertemuan pertemuan dari arah kota terjadi Jenderal Sudirman ini Matraman nih kita mau ke underpass Mat Matraman halo lo lo lo lo lo ya. Jakarta sudah tak asing ya mobil-mobil mewah mau bentuk apapun ya karena pusatnya di Jakarta mobil listrik mobil apa ya mobil Mustang sudah biasa kalau di Jakarta di Bajai sudah biasa ya, yo ah yo cut ah halo yo aus aus iya uh, belok kiri itu ke Salemba atau ke Senen kita mau lurus ini underpass ya underpass underpass Patraman ya dan nah iya di depan juga terdapat ya Nah, belokan kalau belok kanan itu ke Kampung Melayu ataupun ke Jatinegara. Iya, kita mau lurus ke arah arah ini bisa arah menuju ke arah Rawamangun ataupun iya ke Pulau Gadung, sahabat-sahabatku. Ya, lanjutkan. Aduh, ada yang mogok motor kasihan. Ah, ah, ah la la si manis, si manis manis manis madu awas ini juga jalannya agak bergelombang ya kita bisa juga lewat ya jalan cepet cuma kita mau ngambil jalur kiri aja iya ini weh. termasuk jalan pramuka sahabat-sahabatku untuk di sebelah kirinya ya ada banyak biasa ya ruko-ruko ya ruko-ruko bar ruko-ruko -ruko ada warteg ya ada kopi ada bakso ada siomay ada tukang kolor cangcut <laughs> iya dan terdapat juga nih ya sebelah kiri ini uh, Grand Chandra Karya ya pusat mebel ya ada juga gedung Geraha Grospita ada juga Bank BJPT KTM ada rumah makan Minang dan sebelah kirinya rumah sakit Epasari ini halte busway Epasari terus iyalah lanjut sok aduh iya ada JNE juga iya aet motor mobil ada Tensuki Bebeki iya ada juga Indomaret iya ini saya menerangkan ya sebelah-sebelah kiri aja ya ada dunia bola iya ada juga sentral jarkiah iya ada otomatis kerwes ini halte busway hutan kayu iya nih gelap sini ya ini ada masjid ya ada masjid ada Pertamina ya ada roti bakar ada nasi uduk iya ada toko kue Amanda ada juga Tiki ya ada juga kopi gelas <laughs> dan ada juga uh, ya Honda Pramuka iya aduh ada juga Alfamart ada Pipe Hotel iya ada ada iya ada lah ada ada nggak kelihatan Ini jalanannya gelap nah kalau belok kiri itu ke Senen ya sahabat-sahabatku ini rumah perumahan sebelah kiri ini perumahan angkatan ya orang ini ya aduh motor kok ragu-ragu kita motor jangan ragu-ragu mau maju-maju mau enggak-enggak Nah di depan ini terdapat ya terdapat nah, perempatan bebas kalau belok kiri ke Tanjung Priuk atau ke Ancol kita lurus ke arah Rawamangun dan Pulau Gadung kalau belok kanan ke Cawang ataupun ke Cililita kita mainkan goyang dikit sini juga hati-hati nih ya. hati-hati karena suka ada yang belok mendadak nih ya polisinya juga hati-hati juga di sini ada juga iya tuh mobil kan ambil nengah-nengah belenganan kanan tahu-tahu mau belok ke kiri kan susah kalau begitu mengganggu orang ini jalan pemuda sahabat-sahabatku pemuda Rawa Mangun, iya sini jalanan sini sih lebar tapi namanya jalanan kalau udah macet macet parah penerangan ya penerangannya emang agak kurang ya kurang terang lah halte busway Transjakarta UNJ Iya, sebelah kiri ada Maxon Hotel, ada Laura Kos. Iya. Ada Kebuli Abuya, ada makanan siap saji McDonald atau McD. Iya. Ada pula eh, pusat pengisian bahan bakar sel, ada iya ayam gorengnya Isu Harti. Dan di sebelahnya ada BBM ya Pertamina. Dulu saya lama tinggal di sini sahabat-sahabatku dan di depannya terdapat iya ada perempatan mega iya nah. aduh aduh aus dari sebelah kiri uh, Dunlop <laughs> Dunlop Dunlop Iya, sebelah kiri ini ada ya buat KPKP -KP juga ada ya ayam Garuda ataupun ya restoran biasa ya ini sebelah kiri ini Gor ya Gor Jakarta Timur atau Gelagang olahraga hore iya ah, jos jos jos ah aduh ala ala ala ala ala iya ini sebelah kiri ini ya tempat permainan atau ya wisata juga bisa buat berkeluarga ah, ah, ah, ah iya di depan ini iya perempatan Arion ya sebelah kanan Mall Arion capek juga nih ngoceh mulu like-nya nggak ditambahin like-nya Iya, dan depan saya ini terdapat bajai, bajai bajuri. <laughs> Aduh. Yo yo yo yo. Allah terus bang, ah, kodok. Ini jalan raya eh, Pulau Gadung sahabat-sahabatku namanya ya sebelah kiri ini teko bebek kaleo ada juga sebelahnya Harvest iya ada juga ya Bang BJP ada pula ya sebelahnya nasi kapau pemuda iya pemuda pemudi dan sebelah kiri ini halte Pulau Asem iya lanjut nah, aduh ada buat pasir pengiriman si cepat ada pula BKB ya ada pula di sini ya restoran siput ya ataupun warung mak dower ya ada pula mak kopi ada mak cempreng ada juga ya rumah makan sederhana yuk ah iya buat malam-malam enak tuh yang ngopi sama pacar ngumpul ya Pertamina juga ada nih pengisian bahan bakar eh Transjakarta iya ya hati-hati juga gelap ada rare kopi iya so, nih sebelah kiri ini ada juga red drop ya red drop nah, penginapan red penginapan red drop iya dan sebelah kiri ini terdapat pula ini restoran Royalus ya dan ini rumah sakit Antam Mendika ya sahabat-sahabatku sebelah kirinya Antam <laughs> ya Antam Mulia Logam Mulia sebelah kiri kita lurus casus casus mau masuk ke kawasan industri Pulau Gadung ataupun PT Jeep ini Alte Baswai tugas Oh, coba kalau malam hari gimana gelap apa enggak ya? Yo, cas casdus, iya, kawasan terbatas listrik, iya. Ya, jalanannya terlihat gelap. Hmm. Penerangannya sini kurang ya. Hati-hati juga ya, kadang-kadang uh, ada eh, lobang sini jalanannya ya kalau dulu mungkin ya parah ya sekarang udah agak mending ya. cuma sudah dibetulin agak berlobang-lobang enak kan kalau yang lobang-lobang kalau nggak ada lobangnya nggak enak kalau belok kiri kira kira kita kanan ya ke jalan Pulau Ayang hati-hati ini juga pada ngebut nih so pada ngebut soalnya sini jalur sini mobil-mobil box besar ya ini jalannya nih jalanannya agak sini ada lobang-lobang nih tuh iya rawa gelem satu kiri kita masih lurus mau ke jalan Pulau Ayang. Nah, sebelah kiri ini atau kanan ini ya gudang-gudang. Ini sebelah kiri saya ini gudang perminyakan. Nah, ada buat penjual sosis juga. Terlihat ya mobil-mobil minyak atau nah, minyak goreng. Ini jalannya di sini nih jalan apa bergelombang. penerangan ya sayangkan penerangannya kurang terang Nih jalan ini tembusnya ke bisa ke Cikarang ataupun Cakung ataupun ke Bekasi jauh yuk mau kemana mobil itu aduh aduh ya dan di sebelah kanan saya ini ya PT Daya Mega Daya dan nih sebelah kanan ini alat-alat berat ya buat pembangunan sebelah kiri bisa juga ada BBM ya beginilah kawasan industri Pulau Gadung malam hari kebetulan habis hujan ya udaranya aduh anginnya semilir semilir semilir enak buat berdua-duaan sini jalanannya sih ya dibilang lurus ya tidak belok-belok juga cuma uh, banyak polisi tidur dan bergelom apa bergelombang ada lo banyak lobang no. eh kalau malam ini gelap dan hati-hati ya kalau sendiri ngebut aja jalur sini kalau malam lihat-lihat juga ya sebelah kanan nih banyak gudang-gudang yang kosong nah ini sebelah kiri saya ini nih ini ya Astra Astra AHM motor nih ini sebelah kiri saya nih Astra ini gudang Astra ini luas luas sekali Astra nah di depan terlihat ya terlihat perempatannya kita mau arah lurus sini juga jalanannya paling hancur di sini nih Oh la la la la la la la la ya alhamdulillah akhirnya nyampe kita mau prank kita prank tukang kopi itu kita mau minta satu nih dikasih nggak ya siapa suruh jualan di sini kopi atuh kopi atuh <laughs> aduh aduh ah becek nih ya sini habis hujan ya ini jalan Pulau Ayang Jakarta Timur hujan gede oke hujan gede hujan Oh. Waduh, jadi gimana perbisnisan nih? Hancur, hancur, hancur lumayan. Hmm. Ya, ini sahabat lama saya nih, biasa nih yang mempunyai daerah Pulau Ayang nih, penjual kopi Abang Rege ya. Asli dari Sumatera. <laughs> ya Allah. Kopi lah, kopi deng. kita ngopi dulu ya ngopi dulu lah ngopi dulu Nah dan di depan saya nih uh, dulunya PT ini ya bir ya bir bintang nih sekarang mau dijual tuh ataupun disewa silahkan ya tuh dilihat aja nih besar sekali ya lumayan tuh kalau nggak salah mintanya 50 m ya ini luasnya kita kurang paham nih dia mintanya 50 m ya kalau sebelah ini sebelah saya ini ada ya cuma aktivitas semuanya beginilah kawasan industri Pulau Gadung yang malam hari ya gelap-gelap penerangannya kurang ya Bang ya Ge penerangannya kurang ya Ge asik oh. Jadi kita setiap hari kopi dulu sini, kadang nggak bayar, kadang dikasih gratis. Baik banget nih orang yang jualannya nih. Orangnya ganteng, kalau kalau nggak punya duit cemberut-cemberut juga. Ya, makasih makasih semuanya makasih ya telah ikut sama saya jalan-jalan. Makasih ya.